salut, salut, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi, mon Hospital. Et si vous avez vu l'écran, c'est que c'est déjà ok. Voilà, donc euh, je, suis la, la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et aujourd'hui, voilà, j'ai essayé d'avoir un peu de temps. Aujourd'hui, j'ai essayé au moins de prendre un peu de temps pour pouvoir faire une autre vidéo sur la bourse du Danemark. Voilà, donc il y a une bourse du Danemark qui a été lancée. Voilà, je crois, que tous les pays Ils vont à fond actuellement. Donc, euh, pour la bourse du Danemark, <clears throat> comprenez que c'est pas c'est pas compliqué. Voilà, comme euh, eux, ils n'ont pas euh, des, sites de façon, de façon officielle. Donc, euh, ils ont lancé une bourse et cette bourse regroupe 8 universités, comme ce qu'on fait par exemple comme ça, les, les, universités de la Turquie, où il y avait 11 ou bien 12, mais ici, il y a 8 universités. Voilà. Et les 8 universités se sont concertées pour pouvoir lancer une bourse. Donc, pour pouvoir avoir cette bourse, c'est très simple très simple. Il faut faire quoi Il faut d'abord euh, avoir l'admission. Cette fois-ci, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas avoir l'admission et aller encore cela une bourse. Non. Pour cette bourse, pour les étudiants étrangers, vous devez juste faire quoi Avoir l'admission dans cette université. Une fois que vous avez une admission dans, cette, dans l'une des universités que je vais citer, une fois que vous avez une admission, directement l'étudiant étranger est considéré pourquoi par rapport à la bourse. Voilà. Et vous, allez, ils vont faire des sélections pour vous, vous choisir. Et je vous, je vous dis bien, pour les étudiants du Danemark, c'est vraiment très important. Essayez de postuler, c'est une, bourse 100% qui est vraiment totale. Voilà. Si, je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'une bourse totale et une bourse partielle. Voilà. Maintenant, si il savait que vous avez eu la bourse et que c'est une bourse partielle, alors c'est par rapport à vos moyens, c'est par rapport à vos idées, c'est par rapport à vos lettres que vous avez eu cette bourse. Voilà, si elle est partielle, c'est par rapport à votre lettre. Si votre lettre demande une bourse partielle, vous allez avoir une bourse partielle. C'est pourquoi je vous dis toujours, essayez de mettre le maximum sur les lettres euh, de, motivation que vous allez écrire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir postuler à cette bourse Pour pouvoir postuler à cette bourse, lorsque vous allez choisir une université, d'abord l'université va avoir ses critères. Vous comprenez Les critères de sélection ou bien l'université va avoir ses critères de quoi D'admission. Donc, pour pouvoir remplir les critères d'admission, les éléments qui sont vraiment euh, primordiaux que moi je peux vous dire actuellement, c'est quoi C'est d'avoir votre passeport ou une carte d'identité. En ce qui concerne, euh, en ce qui concerne la bourse du Danemark, si vous n'avez pas, une carte, si vous pas un passeport, vous pouvez avoir une carte d'identité. Donc, un passeport ou une carte d'identité, votre dernier diplôme plus le relevé accompagné, voilà. Quand vous finissez, vous devez, avoir une lettre de recommandation. En plus de la lettre de recommandation, vous devez avoir aussi une lettre de euh, d'intention. Voilà. En ce qui concerne, euh, je, je vais revenir un peu sur la lettre d'intention, mais j'ai cité, d'abord vous devez avoir euh, votre passeport ou euh, une carte d'identité. Vous devez aussi avoir votre diplôme, plus le relevé accompagné. Vous devez, par exemple, comme ça, avoir euh, une lettre de recommandation. Vous devez, ils vont eux-mêmes vous donner, lorsque vous allez vous abonner, ils vont vous donner un numéro de, séjour, voilà. Voilà, comme ce que genre les cartes de séjour et tout ça, voilà, ils vont vous, vous donner ça. Donc ça, c'est pas un souci. Et la lettre de tension. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la lettre de tension. La lettre de tension, c'est, je vais dire, la lettre de tension, la lettre de motivation est incluse dans la lettre de tension. Vous comprenez Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la lettre de tension, vous devez d'abord faire l'apologie, c'est-à-dire vous devez d'abord écrire une lettre de motivation qui est intégrée dans la lettre de tension. Et en ce qui s'ajoute sur la lettre de tension, c'est quoi C'est que vous, avez, vous devez dire vous devez donner aussi votre, vous devez donner un peu votre plan d'étude en ce qui concerne la, la lettre d'intention. Voilà, donc la différence, la différence c'est quoi La différence c'est que la, lettre de motivation, vous écrivez pourquoi vous voulez la bourse, vous écrivez euh, les conditions dans, laquelle, dans lesquelles vous êtes actuellement, tout ça. Mais la lettre d'intention, en plus d'écrire ça, vous devez aussi faire, faire le plan d'étude et leur, montrer vos projets d'avenir. Vous comprenez Voilà, donc c'est un peu ça la lettre d'intention. Voilà, donc pour ceux aussi qui ne, comprennent pas et qui ne savent pas euh, faire la lettre parce voici le numéro qui est en inbox, vous pouvez écrire moi en inbox et on va essayer de se comprendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je disais, et surtout, euh, n'oubliez pas, n'oubliez pas, d'abord, euh, la lettre détention la lettre des recommandations, votre diplôme, et puis les relevés accompagnés. Maintenant, le titre de ce jour, c'est eux-mêmes qui vont vous l'accorder. Voilà. Aussi, je voulais je voulais faire une petite parenthèse pour vous dire de vous abonner à ma chaîne personnelle, voilà, ma chaîne personnelle YouTube, pour, parce que je fais un peu la musique là-bas. Donc je vais mettre ça en description et puis essayez aussi de vous abonner. Voilà, donc merci. Maintenant, euh, je vais choisir une université, voilà, je vais choisir une université et je vais essayer de postuler en fonction de cette université pour que vous, vous sachiez un peu comment est-ce que vous voulez, ou devez faire. Voilà, donc n'oubliez pas, n'oubliez pas essayez de postuler, voilà, essayez de postuler parce que c'est très important, en que c'est la bourse du Danemark, de toute façon, là-bas, là-bas, les, Danois, eux, ils ne payent pas de scolarité, voilà, là-bas c'est un peu plus simple, donc euh, je, vous, vraiment, je vous conseille vraiment cette, cette bourse et puis postuler cette année, postuler parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs étudiants qui vont avoir cette bourse. voilà, donc on y va les gars, je vais vous montrer comment ça se passe. voici le site qu'elle est là. Euh, je ne dirais pas le site, mais il y a comme ça 8 universités. Et les 8 universités, je vais essayer de les énumérer un peu pour que vous sachiez au moins euh, quelles sont ces universités. Donc, il y a l'université, euh, il y a l'IT University of Copenhague, il y a l'université de Copenhague elle-même, il y a l'université Arus University, on a Copenhague Business School, on a alborg University, on a l'université du sud du Danemark, on a l'université Roskilde et puis on a l'université technique de Danemark. De Danemark. Donc euh, voilà, donc c'est à vous de voir dans quelle université vous voulez postuler. Voilà, et vous pouvez postuler dans l'université que vous voulez. Voilà, vous pouvez postuler dans l'université que vous voulez. Et ici, je vais choisir l'université euh, d'Arus. Voilà, postuler pour avoir l'admission et vous montrer comment est-ce que ça va se passer. Voilà, comment est-ce que vous pouvez avoir l'admission. Donc, une fois que vous venez, vous écrivez là, université l'université que vous voulez, vous écrivez là et vous venez dans site internet, voilà. Vous allez sur le site de l'université euh, elle-même, voilà. Et lorsque vous êtes sur le site de l'université, qu'est-ce que vous faites Vous cherchez l'endroit où il écrit demande d'admission. Voilà, donc je vais mettre en français, comme c'est en danois. Demande d'admission. Euh, vous pouvez venir vers le bas pour voir un peu s'il y a demande d'admission. Voilà. Et je, vous, je voulais vous rappeler que chaque site, chaque site est indépendant, donc ce qui fait que vous n'allez pas voir les mêmes éléments que moi je vois. Voilà. Donc si vous avez des soucis, vous pouvez me contacter inbox, c'est pas un souci, voilà, c'est pas un problème. Donc euh, on va essayer d'aller un peu plus vite. Moi je vais choisir ici candidat pour voir, voilà. Donc euh, candidat, un instant que le site charge, voilà. Donc n'oubliez pas, ayez vos éléments de façon numérique et vous allez les compléter avec les éléments que demande ce site. Voilà. Je voici candidat. Voici ce que nous avons. Je vois bien événement. Obtenez ici Covid. Parler à un superviseur. Email ou bien vidéo. Intérêt, alphabétique, langue, faculté, faculté. candidature sont maintenant ouvertes. Voilà. Donc je, je clique là. Ok. Ici, il y a, il y a offre de candidature d'admission. hiver, hein, ah, c'est hiver. Option des, des candidats. Candidats. Voilà, ici, faire une demande d'admission. Donc, je viens là, faire une demande d'admission. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est pas identique. Donc, vous devez, euh, vous devez bien regarder sur le site pour pouvoir trouver ce que vous voulez ok donc ici euh, je crois bien c'est c'est par là que vous devez d'abord vous abonner sur le site avant de chercher l'admission voilà pour ceux qui ont déjà des coordonnées ils peuvent mettre ça là ils peuvent choisir euh, une option ici maintenant pour nous qui venons juste de voir euh, de voir le site ou bien la bourse on doit d'abord se faire configurer on doit d'abord s'enregistrer donc pour s'enregistrer vous cliquez sur configuré euh, configurer en tant que voilà et vous commencez à remplir donc ici comme ça ça c'est le prénom et le nom je vais mettre par exemple ok citoyenneté Côte d'Ivoire donc moi je suis Côte d'Ivoire c'est pas Côte d'Ivoire que ça Ivory Coast voilà Côte Et ici, je vous avais déjà dit que vous pouvez mettre soit, euh, soit euh, votre passeport ou votre carte d'identité. Donc, documentation d'identité, vous choisissez dans votre euh, ordinateur. Voilà. Moi, je vais mettre le passeport. Donc, ça sera à vous de voir. Ça, vous mettez le passeport ou une carte d'identité. Et ici, numéro sécurité, vous n'en avez pas. Donc vous cliquez sur le, second. Je n'ai pas de numéro de sécurité danois. Donc euh, ici maintenant, votre date de naissance, étant donné, étant donné que où nous sommes, nous sommes actuellement est destiné pour le master. Voilà, donc sinon la bourse même elle est, complète et puis la bourse prend en compte euh, la licence, de master et le doctorat. Mais pour ce site et aussi pour cette université, ils nous ont dirigé vers le master. Voilà, que nous puissions postuler. Euh, donc, euh, ici, je vais considérer que ici, en 2002, 21, 4 mois, 2002, voilà, euh, un homme masculin, en français, pour que tout le monde puisse voir, voilà, homme, maintenant, maintenant ici, adresse, l'adresse email je vais mettre par exemple comme ça mon adresse email donc mettez l'adresse qui est valide voilà parce que vous allez recevoir un message après cela ok après ça je viens d'un pays encore Côte d'Ivoire ok et lorsque vous allez finir ici, ne remplissez pas les éléments qui sont là. Ici, ne remplissez pas. Venez juste les remplir ici pour que ils puissent valider votre... Euh, et le code postal, par exemple comme ça, le code postal de votre pays ou bien de la ville où vous êtes. Voilà, vous pouvez mettre ça là. Voilà, donc moi, je vais mettre euh, un code postal. Et puis... <clears throat> je vais mettre aussi la ville qui est quoi que Abidjan voilà je crois que ça va aller si ça ne va pas ils vont nous dire où est-ce qu'il y a il y a erreur ah courrier courrier courrier courrier ah excusez moi un instant ici vous mettez le courriel ici voilà vous mettez le courriel là qui quoi est euh, ok, n'oubliez pas, c'est là qu'on met le courriel et ici c'est l'adresse. Ok, ça c'est l'adresse et là c'est le courriel. Voilà, je crois que ça va maintenant. Donc on va essayer de créer, voir ce qu'ils vont nous dire. Voilà, lien d'activation a été envoyé, votre identité sera validée plus tard. Donc euh, ils ont dit plus tard, l'identité sera validée plus tard. Donc on va essayer d'aller chercher l'admission pour voir. Ou bien on va d'abord aller dans notre boîte mail pour voir si nous avons reçu ils ont dit plus tard, donc on va aller vérifier si nous avons reçu euh, un message. Voilà. Si nous avons reçu un message. Voilà. Si nous avons reçu un message, donc on, vient dans la boîte mail. Si nous n'avons pas reçu de message, on va l'activer. Voilà. Il y a un nouveau message. Donc, euh, on va activer rapidement en cliquant sur le lien qui est là. Voilà. On vous dit que si vous ne cliquez pas sur le lien pendant 30 jours, votre compte sera supprimé, vous n'allez pas pouvoir intégrer. Donc, je clique sur le lien qui est là, qui me renvoie directement, je crois bien, sur le site, voilà. Sur le site qui est là. Donc, euh, maintenant, je vais chercher le mot de passe. Donc, le mot de passe, je vous, considère, je vous conseille de prendre au moins une lettre majuscule au commencement. Voilà. Pour que ça soit un peu bien pour vous. Ok, d'accord, maintenant vérifions si le mot de passe est juste. Votre mot de passe a été confirmé, d'accord. Donc tout est bien. On va maintenant peut-être chercher maintenant à avoir l'admission. Voilà. Moi j'enregistre. Ok, maintenant c'est ce qui est là je vais maintenant mettre euh, mon email et mon mot de passe pouvoir maintenant accéder à mon compte et connexion voyons voir ce que ça donne je crois que ça va ça passe Je crois que maintenant ça va. Donc, euh, on va pouvoir continuer. Voilà. Voici ce qui est juste. On dit bienvenue sur votre page d'accueil personnel sur le portail d'application commun. L'objet créer une candidature affiche les offres auxquelles vous pouvez postuler pour l'admission. Donc, créer une application, créer une candidature ici va afficher les éléments dans lesquels nous pouvons chercher une admission donc euh, ça ce sont mes coordonnées voilà et ici le nom de l'institution choisissez l'institution de l'éducation vous voulez postuler dans quelle faculté voilà donc ça vous le choisir et je crois bien vous voyez ici ils ont ils ont fait ils ont fait intervenir toutes les universités euh, dont je vous avais parlé voilà regardez très bien ici les universités dont il y avait cité l'université du commerce l'université Copenhague, l'université de et ce sont ces universités-là qui participent à la bourse. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que d'ici même, vous pouvez les choisir. Voilà, nous avons choisi l'université d'Arus, donc je choisis ça. Type d'éducation, choix au baccalauréat, programme à temps plein, programme à temps plein, à temps partiel, cours à temps partiel, sujet unique, poste éducation vacant. Ici, vous postulez à temps plein. Ok, donc maintenant, on va chercher, voir les éléments qui existent et qu'on peut postuler à temps plein. Ok. Donc, euh, on a quoi ici Programme à temps plein, à temps partiel. Septembre aussi, septembre, septembre. Ok. Donc maintenant, passer à la création. Passer à la création de l'application. Euh, je vais sélectionner un coup, ouais, un coup. On va sélectionner peut-être ça. Spécial, gna gna, tout est en, tout est euh, en, danois, donc c'est un peu compliqué pour pouvoir choisir. Mais néanmoins, vous allez traduire forcément en français. Il est déjà traduit en français, donc ce qui fait que Analyse. Ok, donc on va créer l'application. Vous choisissez et vous cliquez sur créer application. Ok. Choisissez votre citoyenneté si vous avez besoin d'aide avec le code du pays. Veuillez cliquer sur passer la création, citoyenneté Côte d'Ivoire, cocher euh, si vous êtes titulaire d'un permis de séjour permanent de résidence temporaire, obtenir un permis de séjour permanent au Danemark ou d'un autre pays ou de résidence. Ici, on va se passer à la création de l'application. Ok. Donc, euh, ici, on a quoi Si vous étudiez ou avez étudié dans l'une des institutions répertoriées, vous pouvez collecter automatiquement les, documents d'après eux, de près, auprès d'eux. Si vous souhaitez collecter des données de plus que l'institution à laquelle vous postulez, veuillez donner votre consentement en cochant la case appropriée ci-dessous. Cliquez sur le bouton collecter les, collecter les données pour démarrer la collecte. Les données collectées seront présentées. Nous, on n'a jamais postulé là-bas. Donc, collecter les données. On va non télécharger, non télécharger. Ok. On va faire suivant. Ok. Arrivé là, on a quoi On a les éléments qui sont là on va maintenant, je vais essayer de traduire un peu en français, voilà. Sexe masculin, désignation de l'occupation, compagnie, téléphone. Ok, vous allez mettre votre numéro de téléphone, je crois ici. Plus 225. Les éléments que vous, les, les éléments qui sont pas en série, si vous n'avez pas, vous ne mettez pas, voilà. Plus 225. Ok. Et ici, adresse privée, voilà. Ligne 1, ligne 2, code postal, voilà. Ville Abidjan, voilà. Je crois que là, ça va. Pays Côte d'Ivoire, Stanité Côte d'Ivoire. Permis de résidence. Vous n'en avez pas. Ici, euh, bref description des pièces des pièces euh, jointes utilisation de documents de l'application ici des pièces jointes utiliser la documentation de l'application précédente. Ok. Do you want to use the same? Yes. Donc, ils vont remettre les mêmes éléments que nous avons utilisé là-bas. Ou bien, si vous, voulez, si vous voulez, on va remettre. Voilà. Ici, brève description des pièces jointes, utilisez la documentation de l'application précédente avec ce que nous avons mis là-bas auparavant. Une brève description, c'est quoi Passeport. Voilà, donc euh, on va aller chercher maintenant le passeport et l'insérer Ok. Donc, euh, sachez que pour faire l'admission, c'est tout un processus. Donc, vous devez comprendre cela. Après cela, vous téléchargez. Ok. Maintenant, on va aller exigence, afficher la personne, exigence, paiement et application. Donc, nous n'avons pas encore fini. Nous avons mis le passeport après cela, euh, on va chercher à mettre le diplôme. Donc vous mettez ici par exemple diplôme. Ici, on va chercher à mettre par exemple euh, diplôme. Si vous venez par exemple pour la licence, vous mettez le baccalauréat. si vous êtes là pour le master, vous mettez licence. diplôme licence vous choisissez le diplôme de licence euh, je vais prendre ce qu'elle a là je vais prendre ce qu'elle a là voilà vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et une fois que vous téléchargez vous vous mettez sur le site vous téléchargez ok donc avançons Exigences et prérequis. Voilà. Voilà, voici les éléments qui sont là. Donc ici, télécharger la documentation du diplôme complète. Donc euh, ici, on va mettre le diplôme. Voilà, on va mettre le diplôme ici. Euh, vous cliquez là et vous allez aller chercher votre diplôme. Créer une documentation supplémentaire nom de l'institution. Après ça, date, documentation, éducation. Donc ici, vous mettez le nom, euh, où est-ce que vous avez eu votre diplôme, à laquelle université. Donc université. Donc euh, si vous avez bien remarqué, voilà, euh, lorsque vous faites, vous faites, vous cherchez l'admission, forcément vous allez pouvoir faire quoi Vous allez pouvoir payer les frais d'admission, voilà. Et je me suis arrêté là parce que moi je n'en ai pas besoin, voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment continuer, pour ceux qui veulent vraiment euh, postuler pour ces bourses, voilà, et je vous, je, vous, je vous recommande vraiment la bourse du Danemark. Donc pour ceux qui veulent vraiment postuler, vous me contactez une box et puis on va essayer de passer sur l'étape pour pouvoir postuler, pour pouvoir payer votre admission. Voilà, les admissions n'ont plus pas le temps, ça n'atteint pas les 100 dollars. Voilà, pour le Danemark, bien sûr, n'êtes pas 100 dollars, c'est moins de 100 dollars. Donc, euh, si vous êtes vraiment intéressé, n'oubliez pas, je vais mettre aussi mon lien sur ma, de ma page, ma page personnelle. Voilà, vous allez vous, vous abonner à ma page personnelle où je fais un peu la musique. Voilà, parce que je suis un fanatique de musique. Et pour ceux qui veulent vraiment continuer à postuler, vous m'écrivez inbox et puis on va essayer de vous on va essayer de vous aider, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Alors c'était moi Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur Rue 225. Sachez que j'ai fait de mon mieux. Voilà, il n'y a pas assez de temps, mais j'ai fait de mon mieux. Alors à plus les gars.